Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer sur les modèles de table de matière. Il est assez fréquent de personnaliser les index table de matière. Par exemple, pour modifier le titre, ou encore insérer des tabulations entre les entrées, ou du texte. Nous allons voir comment procéder pour en faire un modèle réutilisable dans d'autres documents. Sélectionnez l'index en incluant le paragraphe précédent. Puis, outil Autotexte, choisir la catégorie si vous en avez créé ou garder mes autotextes. Donner un nom, par exemple table, un raccourci, par exemple TDM, puis cliquez Autotexte, Nouveau. C'est terminé. Pour réutiliser ce modèle d'index dans un autre document, passez par le menu Outils Autotexte ou plus simplement tapez le raccourci puis la touche de fonction F3. Actualiser, nous récupérons nos personnalisations.